okembe bazabazakaliganatulabaku efuke television kyoka kikukuba ekyakaba ennyo basibo ne bannyabo ekyomunana program nkyakaga twabagamba tugenda baliza abantu ab'enjawulo mu ngeri zonna zonna zonna ng'abasajja abo mubalabye mu bintu ebyamaanyi okusinga ddala nabagamba tujja baliza bannabyabufuzi ab'enjawulo abadde mu bululu obw'amaanyi ne babuyitamu n'ababadde mu bululu abataabuyitamu abayiseko mu mbeera nga babaddeko mu bitundu omubamanyidde ng'akadde kano muyinza okuba mubalaba nnyo oba muyinza okuba nga temubalaba babuulire batuusewo ababikwasaganyiza batya mu mbeera zonna okulaba ng'ate bongera ettafaali ku ggwanga lyaffe erya uganda mu ngeri zonaamanya mbakatumba fred bena program nkyakagamba ebaza webaza mwenna akaddekana batuddeabatulaba kimukolakisikuba ekyakabye nyenyo gyonna gyosinziira bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'emitala w'amayanja kimukola kyakabi nnyo banga mutulaba nemutufolowinga nemutwagala mu ngeri zonna abatudde abatulaba ku tv kyemukola kyakabi nnyo n'abatugobeera ku social media platform zaffe ez'enjawulo nammwe kyamulembe nnyo nnyo nnyo mwe mwebale nnyo mwebalire ddala ddala ddala ddala olunaku olwaleero tugendagenda mumaaso ne puroguramu yaffe nga bweba puroguramu nkyakaga nti olwaleero tulese omwami yomu ku basajja akaŋŋambe nti yomu ku basajja embagubagu yomu ku basajja eŋŋwaŋuli abazibu obululu mwabulaba nga bwe bwatambula mu mbeera zonna zonna zonna biri abiri mugumu mu ngeri emu oba endala akalulu kaali kamutawaana nnyo yakola ekyava era nga mugendo bimanya maaso awo nga tutandisa okubeera nga tunyumyako bagamba lubaale womulamu tasamirirwa sijja kwogera bingi okutwalizaamu ku saidizi eyo naye nga nebaza bakama baffe abaliko okuba nti batuyamba okulaba nga bukimu kitambula bulungi ateekamu akasente okulaba nti bukimu kisobola ogenda mu maaso obulungi ennyonyonyomukola kisinga kuba ekyakabi ennyo ennyo eh, nebaza aba fk dramactors nebaza fk promotions okwasaganya ensonga zonna okulaba nga fk television ate buli kimu kisobola otambula obulungi maaso nekibeera nga kisobola okubeera nti kikwasaganyizika mu mbeera zonna zonna zonna program nkyakagamanya katumba fred perena watutandise olunaku olwaleero nga nina omukulu era omwami kansala district namba siwagombolola siwaki ne district namba baba basajja bakaliba mu mbeera zonna zonna zonna zonna nti otenda mp nti wamaanyi wabula ng'akiikirira ka constituency ak'ebyalo omukaaga ye omuntu okuba nti watudde akiikirira district namba basibo ne banawe kiba kirala omukulu biriwo lazaro kansala wabaliko obulemu disitulikiti yonna gwenina yonakulwayo sebo nsanyisa okulaba kansubire oli bulungi era kansubire kimu kitambula bulungi bigenda bitya amanya eryatulaba akaddeyesebo kansala akiikirira abaliko obukosefu yes mu mukono disitulikiti eh. mukono disitulikiti eno <laughs> nene nene yes erina amagombolola kumi nana yesebo Ah, ne tawuni kanso nya hmm. kwoteeka ne kome island eyo nno wala hmm. era okunonyayo akalulu oteeka okubanga oli wamaanyi luba lutalo kubanga bwogenda ekome hmm. ojja kusanga akazinga nkali wano ogenda okutoka kalala otambulanga mairo mukaaga omusanvu akazinga akalala akazinga akalala kati wotambula mayiro waliwo kiyago mazzi agaba mazzi merere yes. kiba kitegeeza nti olina okuteekamu sente ziwera opangisa akaato akusuula emitala yes. bwomala ate awo mm. ate weeyongere ku kizinga ekirala kiriko obuzinga nga mukaaga suuka olinde mukulu lazaalo ebitundu ebyo byona wanoonyayo obulu yonna twatuukayo ngaonoonya kalulu kalulu lwaki nga twagala okukyusa obuweereza obubaddeyes obuweereza obubaddewo tebubadde nga tubukola bulungiserfis uh-huh. kitegeeza okwerowoozako bokka naye ngaomuntu wa wansi taluwoozeddwako nga oh, tulina abalema abali eyo wansi nga tamanyi nti ne gavumenti mm-hmm. erina kyeyamba kubalinako mm-hmm. kubanga purogulamu za gavumenti nungi eri abalinako obukosefu naye ani alimu okukulembeza okuzitegeeza abantu kyekisinga okuba ekikulu bwongo yes nakutegeera mm. ntandikirawa muganda wange oyo yes nga talina kikyayinza kutegeeza bantu oyingira mu kalulu k'emukono era wateekawo embeera okuba nti gwomukuba enaalimu bokka abayita mu disitulikiti ey'emukono sisuubira nti muwere kkumi tulinga kumi nabasatu muwere kumi nabasatu naye nga ddala nabo bayita ku lugwanyi yes kino kyali kiwendo okufeffetta ennaku zino obaddewa amazima gali nti ndi ku ground yes okubeera mu offisi kisi kyekikulu noolina okubeera mu bantu wansi abasinga abakulembeze tetubadde tumanyi tubanoonya mu offisinedasebo mu offisi eriyo bipapula abantu b'okulembera okumanya ebizibu byabwe obisanga eyo wansi kitegeeza tolina tulamuyagala kutegeeza kiki ekyansobozesa okuwangula akalulwa yes because omulema yenna nga n'akayumba mwasula mmanyi obuzibu bwe mbumanyi naye bano nga babeera mu zino eh, zi woteeri basimanye bani puleti golden puleti bateeka emmotoka zaabwa ne bayingira ne bali emmere ya mitwalo esatu ekwebiri eh, ah, ah. bwekuba nga omwana oli owa wansi talina kale bw'aba afunye mu lumoni naye nga tafunye wadde na doodo wadde kamukene mm. naye gwe oli mu golden puleti nti ndi mubaka wabalinako obukose hmm. mbulirayoko ebyalo mukono disitulikiti yona ebyalo lukaaga mu musanvu disitulikiti yona disitulikiti yona hmm. naye tewali kyalo kyesaatukamu mmanyi abakosefu obuzibu bwabwe wansi ku ground kitegeeza gyenasanga gyendi era gyoli gyendi gyensanga abalema emigogo bwekyazaalibwa hmm. tatuulangako bwekiri era neebaza bazadde b'abaana abo abakyala be basinza okukola omulimu nze bwe mbadde entambula abakyala batukoledde omulimu gw'ettendo okulaba nga batubeesaawo yesebo kyenzudde mu basajja yes nti bwe bazaala abaana mm. ne babalaba nga balinako obukosebo nga batta ebigere okwagala kwabwe wakati w'omukazi n'omusajja ne kutandika oku okukendeera ekivaamu yes nadduka nkitegeera nadduka mm, mm, awaka w'omuntu okay omwana omukyala hmm. nazalibwa nabonaabona n'omwana oyo nina gye nasanga hmm. eri mu champis subcounty kwolira n'ensalo ya luwero ng'ogenda ebusiika lwajjali ndabawo omwana alina emyaka kumi na mwenda naye nga tatuulanga nako mulenzi nkitegeera ekizibu kye nasanga eri nga muzadde we yamuzaala maama yafa taata we tafaayo neebaza omukyalo oyo hmm. amanya nga erabiddemu muganda we bw'afa hmm. nga bwe ŋga nti omusika n'asikira ekizibu ekyo antiru naw naye abakulembeze abo baalimu mu bukulembeze ekituufu baalimu naye nga tayinza kukugamba ekizibu ekyo ntegerekeka nyinza okulaga empata eri ngaomwana mukono south omwami sulaimani ndagga eyo hmm. gyeyantwala nensanga omwana bambi yava ku mutiri hmm. nagwa ekitinda kyemufuta ebyenda nga biri bweru bali mu golden plate bobalya naye omwana oyo <laughs> okutambula kwange kwayamba omwana oyo hmm. okubanga kakati yalongosebwa ekyenda kyaddayo alifai wenebaliza hmm. pasta binaisa nedda hmm. emmanuel nemukazi we blenda pasta blenda binaisa bankolera omulimu gwa tenda bwenajja nembakabirira nembatwalayo nebalaba ekintu nekibakwatako yes, era bakola omulimu gwetenga mm. e, muofisi wakatulamu emirundi emeka kuba eh, eh, ebiseera ebisiga muprogramu etuba twetaaga okumanya abasajja abaddewa nkoleyo eh, ki emirundi gyotudde muofisiogibala njibala bubazi nkoleki okugjako mm. kanso mm-hmm. kutwalayo birowoozo byaffe komiti uh-huh. tulwanireyo mu komiti mu kanso twapruve nkitegera bulungi kukakasa ebyo byadde mu komiti mm. byetujje mu byalo tuyambiddwa tutya mukulu lazaro oyita otya mukalulu kano nga kaali kazibu nnyo <laughs> okukwayita owangula omusajja omusajja majala kankusooka enkuzeeyo eko emabega eh. amazima ga katonda nsuubuga abudu majala mm. nze nali simumanyi yes naye olwokuba ndi musajja wa nrm konkamanyi okunoonya akalulu yes, nali kansala w'ekyampi sabukawunti hmm. okumala ebisanja bimeka bibiri meme etereka bwe yali ayingira akalulu ako nga bakyalina lukooya hmm. meme etereka ng'agudde egoma yeegayirira lukooya amufunira akafo mista lukooya n'amugamba sirina wenkunyiga nga tovugidde mu structure yonna nga bw'olina asamusinga eriiso lino genda oyitire mu ba pw ne bakwatagana hmm. ne vice chairperson mu buddo obwo yali kigundu musa ng'ava campisi hmm. abo nno ne chamani wange wa nrm owecampisi medisozi hmm. nga bamanye ennoonya nga yakalu mu disability ne bagamba nti banoonya memetereka bajeyo memetereka ebintu byabe awo wakati memetereka awo ateeka ebyo siyinza kubiyingiramu bankubira essimu hmm. ndi wange kyampisi nsubuga hmm. abudu ankubira essimu gwe mukulu waze nti yesebo gwani nensubuga simulabanga nako i never seen him yes munnange waliwo omulimu ge njagala okukola bagambye gunoso mulimu ki taata njagala kunoonyeza akalulu hmm. wetumala okubanoonyeza akalulu ne mutuuka mu ofiisi mutwerabira bye byali ku mmeme etereka ne mutulekaawo memetereka twamunonyeza akalu nga kigundu musatu gwadde okumunonyeza akalu bwetwatuukanga mu offisi awozani ngenda mufirot mm. naye nga tagenda mufirot mm. nsisa okutegeeza ebizibu byange agacyampisa tonfuddeeko mm. kiki bwe nafuna amuvuganya mm -hmm. nampita naye nga simulabangako yes. muyamba memetereka okujja ya mhm. ate nze nyamba abudumajala mm. okujja mu buweereza lirako ani akuyita ani akuyita okuyamba meme etereka ani yakugondo musa yes kubanga ya university person mu buddo obo ekyo nkitegedde tuyambe meme etereka mm -hmm. ayite meme etereka batuka nali ebigambo bi aha tumunonya wansi ku ground nze nkubira eri wansi kakuyege katali iyo <laughs> bali eno waggulu mu masappe gaabwe ne abudu majala bwatyo hmm. tamanyi ground nkitegeera katoleta hmm. majala ngu tegede nti yali mwomu la mwa ah, bampereleza ngabali wamu olu olu ankubira mm. medi chibule yes chibule olu nga abudu, maja, abudu majala mm. bali munkambi yanu ya chibule mm. chibule ne meme tereka nebyabwe mm. ebyosobola kubikola ki yes buli omunga kubiyingiramu because meme tereka amazima gali nti hmm. yayagala mutabani we Ken Nsubuga mm. ajje avuganyani avuganye kibuli jukira mm. kibuli naye ali mu field yes. naye awulira nti memetere kakola ki ajja ajja mm. kale beera kaluluko uh-huh. ng'onoonya akalulu kankusimbeko majala kati kitegeeza basimbawo majala gojjanga emundu emmenye okunoonyeza majala omunoonyeza akalulu ya yes. natambula district yonna tewali wesimanyi nga ye ali wali mugoonoonyeza majala akalulu ya yeah. naye nga tulina endagano hmm. nti njagala hmm. tuweereze abantu baffe abakugurawundi kubanga kyetwatwala hmm. bwatuuka mu ofiisi uh-huh. yagana okukola kye tumugamba olwonoyagana okukola e- enkolayo e- nga bweyagana e- okudda kugulawundi because wali samusing tayagala <laughs> basaba ne banya batulaba mu mbeera zonna zonna omukulu ono ayina embeera eyiye ngaomuntu gye tumufolowinzeeko ndi ye akozesa nnyo gurawundi ayagala nnyo okubeera ku ground era ayogedde nga mwenna mulaba nti teyeetaaga kumanya kiva mu ofiisi mu ofiisi wabeerayo ebipapula ground gye bakolera abantu sebo tugende mumaaso ah, ojjawo embeera e- e- e- ejja majala waali we mutegeeza ebigambo bino nti tweyama okukolera abantu yes tugende tumanye abantu baffe betukulembera wansi mm. tumanye ebizibu byabe tuingeri tulabe engeri ki gyetubayambamu teyawulira teyawulira mm. nkanda mugamba <laughs> agaa wamugambira bbanga ki ekisanja kyonna ntandika okunoonya omuntu hmm. amwesimbeko nga buli omu agana ah, ah. esobolinde wali agatekawo protoko eyiyo ofune amwesimbako ya lwaki bagananga enoonya yakalulu okutambula disitulikiti si kyekintu ekyomuzanyo kugauli ngaati embeera nagawaayo okunoonya akalwawo wonna waba wawanvu ya hmm. olina oteekamu n'okuteekayo ebiseera byo yes nagenda okulaba nga kiganiamba mm. kyampise wanyu mbaweerezaako mm-hmm. ekimala mm. kati kanumba disitulikiti mpeereza disitulikiti yonna era nkugamba ebigambo kyampise baleka nga bakaba namaziga nolumba naye nsubiraera nga bagamba mm. ogenza ate ogwe kyemanyi kimu nti wano walize nga omanyi nti ojja kukwata omugaati omunene ate osobola obasaavinga ekyamaanyi osinga bulungi nnyo ojja kubiraba mu maaso amazima ga katonda nenumba naina ngomba yange enyingi wezifira mm. neto nowezi kola ki ekijja kijje ekijja kijje n'olumba majala mu butongo biri abiri mwemeka biri abiri mugumu omulumba biri abiri mugumu kyekiro kyokka kyena yes ya yeah. nenkole enkole yange kakuyege nodda wansi ku ground salensi bana uh-huh. nyoka yakini yes Ye, kadongo kam hati yavuga motoka ibukyali e, yurutalo lwaliwoko eh hey. nga ye wa motoka yeah. ovuga nze nsomesa byankula akulana yes tuva tuti abavu nga fa abalinako obukosefu ku mubiri ni mufuka atabalina okase ya yeah. kumanga mm. obulema si butensobola yes nyinza okutandika n'aka bizinensi katono mm. mu mm. bulema bwange mm. nikagenda kakula ekyo njagala kutegeeza nti mayo kisomesa abantu bange abo yes nebalo nebamanya nti waliwo esuubi ya yeah. ate obulema tetugwamu suubi oh, ate njagala kutegeeza ebigambo nga tonna bagenda mu maaso yes, ebigambo bino njagala mbikutegeeze nga nsinzira mu bayibuli ye musajja mukkiriza yesu bwe yali ng'atambula n'abayigirizwa be hmm. baasanga ekyalo ekimu nga kiriko omusajja eyaziba amaaso okuva obuto bwe paka asatu nga tekyalina namu na suubi era gyenkugamba abantu bange abo gye bali abatakyalinamu naki na suubi hmm. nti bayinza okuba n'akasente oba yinza okuba nga nabo basobola okweyagala amazima gali nti yesu asanga omusajja oo bamubuuza ebibuuzo bino hmm. abayigiriza be bazadde b'omwana ono bwe bayonoona oba omwana ye yayonoona abaddamu ebigambo bino hmm. nti omwana tayonoonangako uh-huh. ne muzadde we tayonoonekako ne wabula okulaga ekitiibwa kya katonda oba obuyinza bwa katonda hmm, nti n'omuntu ono newankubadde omulawo asobola okuba omulamu nate amakulu gaakyo mm. nti yesu ne katonda atwagala fe abalinako obukosefu era njagala kutegeeza essaala z'abalinako obukosefu zituuka mangu ewa katonda era bwagamba nti abaganda yo bagaa tofunyira wali mugenge ki ngalo ngalo mm. olowooza kimakulu yumuti katirindako wasaba okuwangula akalulu kano eh. nemajala n'asaba mwena muliko obukosefu mm. lwaki gwe wakangu ayi n'atawangu oh, ezo zatuuka mpola yateekamu amalala ebyakatonda oteteekamu malala kasi oteekamu amalala biba biganye I know more. Mm. I have money. Mm -hmm. So whatever. Yes. You cannot. Tosobola ku. Mkulu Lazaro. Yeah. Oyingira akaluka nungumanyi togenda kuwangula majala. Omoyo wa Katonda yali yamala dokungumya. Yes. Ngabasinga era njaga kutegeza ebigambo bino. Mm. Namukozesa. Kubanga yatuma ababaka jendi mm. abawera. Ngabagamba tokutokula ki? Mwegayirira aleme kujja. Eh, ah, ah, kiki kyayagalakitonda muno omuyita nemutula wansi nomugamba kati tuteese ah, onoddayo kugulawo ndi yatuukangayo naye bwe twamalanga okuteesa naye hmm. afute okuteesa mm-hmm. ate ngenda okuwulya eh, oyoyagala ssente nze saagalaokolire bwe mwali muteesa mwateesanga ku biki ono nsaasira ondeke muze ampita muze eh. nsaasira muyeyo kisaye bwagamba nga goddamuki wagaana obukola ebintu bye twakutuma ngenda kulongoosa ah, bwe tumalaate okwawukana osanga feva eyinza okubeeramu eh. kyenkugambye amalala ngadde eri mu banne <laughs> ah, oyayagala sente saagala ki eh, kakati aba ate banyongera nga ate okuntankuula obwongogamba kati kamulumbe totale muyingira mu kamyufu kaggwa ng'omuwangudde naliwo era yakola obukodyo buno agulidde abatamivu bomanyi abalema basobole okunkolako efujjo nekyomukisa omulungi era katonda ngaali naawe hmm. era nga yakusuubiza abasirikale banwanirya kubanga gwegwe tukulabye ngaolumba omusajja tanabakubako kyakola hmm. okitegeera kakati hmm. nolwensonga eyo nkugamba ebintu byewakolanga ate byanyongeranga bwongezi maanyi nabusungu nabusungu oyingidde akamyufu akaddaamu yalina abasajja abamaanyano bakaliba ii okwaliwa site baloma bakibuliobogedde abonatebali kusaidiyo ah, ah, i was single he was single searching for votes eh. i was single nkitegeera okitegeera mm. katonda yekai yalinange amaanyi ogajjawa kuba wateekawo embeera wuliza n'abantu abajje bakumanyi buli omu nga yeetaaga okubuuza Lazaro yani tuna banambule wafo kuve Kampala mikwano jafe tukola nabo. Yeah. Roba jana njakala kula ku Lazaro wangambia wangu de majana. Ne chiri chicha obuvumbu buvao. Nakugambi. Yes. Butakolera bantu. Aha. Uh -huh. Atenga nze nkolera abantu. Yes. Lwachi na yingira mu byo bufuzi. Mm. mm. Ni msaja nze mulimi. Eranga ndi mogwa agriculture. Yes. Na somesa bya bulimi. Mm. Na okwejja mu bwavu. Mm. Mtegerekeka. Mm. Na ye mubiri etano. Mm. nali ngenda ku Wellington awo ndi musajja mwati TSL na ngenda kuweereza mm. nali ku pikipiki <laughs> musajja mulamu mmotoka neetukuba yes. munnange totale yakalirawo nze mm. njogera ebigambo bino nti mu lusiraamu nabuuka musanda yes. mu baportas nabuuka mu kesi mm. kubanga nange nazirika emirundi egiwera ena nze okutegerako nubantu tutekawolo wategenda mulago nze saalinamusuubi hmm. nti nyinza okuddamu okubeera omulamu n'okubaako nga nsobola n'okutambula ekyo tekyali mu ndowooza yange hmm. wabula ebirowoozo bye nali enetime hmm. ngenda kufa enetime naye bwe natuula awo neŋamba katonda nonsaasira nemba mulamu kubanga bwe natunulanga bwe natuulanga wansi namala emyaka mukaaga ku ttaka nga nakawuka ako nkegomba nsaba katonda hmm. nkwegayidde bwenaabeera omulamu ngenda kuweereza abalinako obukosefu kubanga nsanze obuzibu ndabye obuzibu bwe bayitamu owangula akamyufu kamala okuggwa akamyufu kamala okuggwa hmm. ogenda okulaba gowangudde mu kamyufu ate era owamaanyi ngaakomyewo mukali wawulira otya kibi nnyo ate nga nkutegeeza ebigambo byo nga n'abakungu hmm? abakulembeze mu nrm nga be bali emabega we bamusapootinga nga bagala akomewo mukamyufu era be bamuteekamu esente ate nga benalemu nga bagamba nti olinakuwagira wa kaadi sitegera nrm kikigirimu era lwaki nrm babawangula hmm. bo benyini nga berumaluma bo bwe buzibu bwe buzibu era nupa okufefetta mukono yonna hmm. obuzibu bwavaawokuba e, e, e, omuntu alina kaadi nsuubira abadde awagirwa kibiina okubeera nti owekibiina ate awagira ali independent natawagira wakaadi awo nebaza agisemakula yes bwe yakwata flag aluna aluna ah. nagamba ngenda kugwa nabana abakwata flag Eh, sikiza ajaluna yali katufu katufu ngatafa ta ta tafa na mulala ina ninga kwa na wafula tegeza obululu obwa mukono yes senunga yatwala ko aha le gundi uh, uh aji sema kula na ne singa babugatta ba NRM eh, bonna yes. kwa alio mm. nupo yali te wangu jina chinchi tegedde nupo yali te kola ki kakati tudda mukaluluka na akasemba yes, omusajja era yomumu wangu mm, eh. mukadde ako wali otyango wangudde majala mukalula kasembayo nkugambye hmm. oba ŋŋambe nti omuntu okuba nga weetise kiro lukumi nga wandibadde weetika kiro asatu <laughs> nedda kikuvuddeko nekigweri bwewangula akamyufu hmm. wawulira otya nawulira ekikkoe nti mumazi nomanya nti katekiwedde tiwadde olugendo ndumazi obwetugezaako ogobera layini eyo hmm. ey'abaliko obulemu tewaaliwo omuntu yali asobola kwesimbawo wamaanyi kukuvuganya mukadde ako okitegeera kitegeeza wasa ekikkwe noomanya nti kawedde kati bwowulira nti majala yeewandiisiza independent hmm. wawulira otya mukadde ako era amameme gankubagana okuddayo omulimu gwenkoze e, naawe watya namukyaza wano wennyini majala naye nagamba nti naye yatya nnyo nawulira katakyamanyinawe ah, e, ah. wali otya kyenjagala okutegeeza ekintu kyo omusota gwomaze okkuba eh. ate gwosudde n'eri ku kasasiro ate n'ogusanga mu ddiiro <laughs> njagala kutega gwete wewuunya inako majalage majalage atwa wagenda ye kitufu itu ugwali musota ngu maze ogukuba omutwe ani yali omusota ataa utafuse musota gwe nkubye ngumaze ulinga <laughs> majalo omusota yamalo mmuku ya noma andika ngusudde kasasi ya ate musanga kadipuka wedde e. ngusanga mudiro ate guyingira mu kisenge kati wakolo otyo oloke kufuna omuggo ate omulala <laughs> nawo kolotya kubanga amazima gayita obukodyo bwali tebuweddeeyo <coughs> naye eh, bangi baali babwagala e, era yantumira ababaka bannoonya nemirimu gyenkolera nga bansangayo era atuma abeegayirire nabagamba kikati ate ngaakaluwakaw ah, ah, olyome ababega eh, nga tonabakamalia kati omala okuwangula akalulu wetikula omugugu nga bwogambye ah. otandika okugenda wansi eh. ngeri enkolayo weyokolera abantu bigenda biti si bibi mm, mm, mm. amazima gali nti ne kakano wonsangedde mba mufiru nkusanzo sibyeke ntwala kuliko obugaali na buli kimu njagala kutegeza dikisi ya mkono yona tujitabadde nga tugaba yes tugabye emmere tugabye obugaali yes tugabye emiggo amazima ga katonda okukolera wamu kirungi yes tukolagane ne bakansalazi ba munisipaliti batukoze ekirungi era lubowa aramanzaani uh-huh. katonda muwe kyasinga okwagala akoze kisoboka tukwataganidde wamu era twabadde munisipality tugirabadde mm. obugabi tubugabye emmere tugigabye mm. emifaliso tugigabye njagala kutegeeza mm. munange era mmwe aligoma kaakano lubowa amaliriza kutereza bintu byonna byonna naye nga mukono yonna tugitabadde mpatta tugenze tugabye emifaliso emmere tugigabye e- empunge tugenze katosi tubaddeyo ntenjero kisoga tubaddeyo yes. setana muganga tugenze mm. Set, eh, eh, ntunda tugenze kasawu amazima gakatonda okukolera awamu yoni kirungi munnange kyeyali talina kyentwamugamba tukolere awamu yagala ngomuntu nga ye era nga bwafuna yes. nakutegezeza ekigambo ekyasoose mm. service si kirungi kwerowoozako wekka ate ng'olowooza bw'omaze okutuuka yes. neweerabira kozi bagamba nti omala okulinnya amadala nga bagajjawo hey. Eh, tomanya nti oyinza okuvaayo n'ogwa naye ate bw'ogwa yes. oyinza okumeetetenka ennyo ogenda okuddamu okuyunga nakuyunga mm. ebyo byeyewaana wana nti akomawo okay. Ehe, olaba namujja mu ofiisi mwe yali nga ndi ebbali hmm. naye kati mwendi linda awo wenyini ogera okomawo hmm? obande obande gere mulama n'abantu n'abantu betukolera eh. bagamba kyekyo waliwo e- enjawulo yes waliwo enjawulo hmm. okusinzira ku buweereza obwalinga we mabega nkitegeera waliwo ki enjawulo enjawulo obulambulukufu okutwaliza wamu obulambulukufu mukulu lazaro taata wa gotwala abaliko obulimu disitulikiti y'emikono yonna eh. oyina enamba y'abantu bameka njagala kuteeza tuli bangi yes ate buli olukya mm. twongerako naawe enky oyinza okujja gye tulinaawe ah, <laughs> oyinza okuja ah, ah, atweyongerakokyenkugamba <laughs> eh. nti nyinza okugamba enamba eh, eh, entuufu ate nga mba nkulimba nkikiriza kyangu mm. gwe okujja gyendi ate nze kizibu okujja gyoli <laughs> okudaala si kukudaala ffe kati we natuuka okubeera omulema tekikyasoboka kubeera nga ggwe era wenkusabira mugandankitegede bulungi gwe wenkusabira mm. nti nga bw'obanga otambula tambula nga weegendereza ate weebaze katonda bw'ofuluma ku makya mu nyumba yo noddanga bwe wabadde fukamira weebaze katonda abamu kye batamanyi nze nkulembeeza katonda buno obuweereza mm. si nze nga nze kutegeera kwange wabula katonda ali mu ggulu yeyampa obwongo mm. amagezi n'engeri yonna ate saakunkubulya resources eh, saziina ebikozesebwa byali bitono sources sikugamba nti ki mm. saazirina nekyenkugamba nti katonda yansobozesa yatema ekkubo wendali ng'abaana ba isirayiri bwe baali basobeddwa n'abatemera ekkubo ate eryakala edda mm. nange katonda n'atemera ekkubo aye njagala kutegeeza ajje ng'asinzidde bwaba akomawo kyogereye ajje ng'asinzidde yogera amannya ge naye okyogere ah, ah, mr abdu ngonagamalwalyoge bamanyi majala eh. jangu ng'osinzidde luli walina baloma wasite mwenna nabakubira wamu kati nebwegatakawala oli redi am redi eh? ate nyongeddeko takisi ezisingako eh, naziri taata nkirabye ekyo kubanga ground kati ngitegeera bulungi kati awo wenyini mukulu kugamba mbadde neetoloola kwe kukusisinkana wano ekyo kyo nkirabye bulungi kati awo wenyini mukulu majala eh? no mukulu sokolindeko umale okwebaza mwanyi naze yes nakano aji aneti ankoze bulungi nyo tena kugambye yes. obumu kikisinga okuba ekikulu awo baali n'entalo zaabwe wakati wa nakano aji nani ndi majala obuweereza ne mugana okuweereza obulungi oli siniya kati mwenkwatagana yeyesa okulanga butumu kiasi nyinza okubanga musobezza kubanga mm. siri malayika mm. nti nkola ebituukiridde mm. naye okutegeera nti bwakunenya bawulira mm. nange namugaa tukole bwe tuti bitambula mm. okwetonda nako kuteeka okubaamu nebitambula bulungi eh. eh, okiregera muganda wa kati awenyiwe tudda eh. kyembadde embuuza ekirala mm. okutwaliza awamu ebyakulwanya okujja mu bukulembeze okubeera nti oweereza abatali abaliko obulemu okitegeera olinawo obituuse nga bwe tuli ku ntandikwa era tulina kyetukoze okutwaliza wa okutwaliza wa hmm. emyezi giri kumi na musanvu kozi no emyaka emyaka ebiri tginaw eh, teginaba emyezi giri kumi na musanvu nga bitambudde mpola eh, nina batoze nyumirwa kati batoge yamwe ne majala <laughs> ebegera kunyumira naba nga obudde butambudde mpola kati wekirigenda okugwerako <laughs> nga ennimiro maze gikabala n'amagwanga gyemu wagitaata eh, kitegeza yesibe nya ne bili ntono nkugambye mm. ndi mukukabala yes. nze ndi musajja mulimu mm. njagala kuwa byakulabirako nasanga ekibira ekirimu amaggwa yes. nkute jambya nkisaayi mm. amaggwa ngokyeza yes. kati obwo obulimu olimu obwo obwo bwe ndi mukulwana ndabe ennimiro ebeerenga nnonjo ntekemu ensigo zange nzikole mm. ntekemu ebijimusa yes. kati gwe jangu otema ettooke waliwo abantu abatakuwagira mu kalulu era ngaobamanyi mm. nga baliko obulemu mm. abantu abo ah, ah, otaddewo ah. mbeera ki tugamba eh. gwali mupeera yes wetumala okuwangula yes bonna okumakuma oba muzadde kyoliko oba tonakitandikendiko ngezaako nbadde manyi mulimu ene embeera bwofunayo ekyakabiri ogamba a ono yali wange ono yali mukali era njagala kutegeeza tubadde tugaba wano ebintu omu mifaliso majala yafunye omufaliso wamuwadde yaweereddwa gwe buuza bwoba yagala funa obujuziwadde majala ah, alina ah, ah. eh. alyoka ategere nti si era enkola eri obuweereza owa wonna wonna omuweereza aba muweereza wa bona omuomu kale njagala kutegeeza nti toyinza kugamba nti naba bano bankyawa aa bwe tumala okuwangula hmm. bano ogenda kuweerereza wakimajala yafunye omufaliso yafunye <laughs> yewakane era bwana wakananja mmuzza yewakane lubowa <laughs> manzane mbujulize era nga yagumukwasizza eh, okutwaliza mbazao ne banyaa abatulaba mbebazawe basajja mukwa kisinga okuba ekyakabi etwabagamba eh, tujjabalirira omuku omu gwe mutugamba nti ali ludda wa namuweereza w'abantu tujja baleeta omu ku omu okuddamu kwa mukulu lazaro mukuwulidde bulungi ekituufu kiri nti azemu ekibuzo ekisinga okuba ebimu ku bisinga okuba ebinene nti abaddewa n'agamba nti ali ku ground ye gyayina okubeera nti aweerereza so si mu ofiisi banaye abakulembeze abasinga ekiro ekyo mukikulembeza nosanga omukulembeze ng'abeera mu ofiisi mande paka lwakutaano weekend abeera na famire ye niwebuza nogamba kati ate ground ye alibeerayo ddi mukikwasaganye nga mukulu lazaalo gwakikola so yakijja kuba kisobola okutambula obulungi kakasa akadde kano abatulaba mu mbeera zonna nti gyoli okyali mulamu okyakaga tolina buzibu bwonna ate era okomawo nakyo kyogeregeseera kikumi ku kinnaakyo banyonyole Wano... mbategeeza mwenna abatuwuliriza n'abatulaba nti mu buweereza buno mm. nabagambye nti ndi mu nnimiro yange enkabalanzijamu amaggwa yes. kati ekitegeeza ninda kulya guno kino ekisanja kyakulongoosa ekijja uh -huh. e, kyakulya ku ttooke onfuna bulungi yes, kyekyali kirwanya muganda wange nti ekisanja kino alye ku ttooke eh. naye nga te takikoleredde eh, kikyogezaagoga nyaga nti ye ekisanja kyokulongoosa teyalongoosa <laughs> yaleka ensuku nezifuna eh. eh, amaggwa kimu eh, ebitooke bunyala bwe buvaamu yali agenda kulyaki kati ali yalowooza nti ndooza naye tetugendayo hmm. nnyo <laughs> buli omalina endowooza ye oli mutiitizi nze ate mutiitizi ki oyinza okuyingirira muliriza ssebo yeyitanga mpologoma ya mukono kati oba empologoma ya mukono nagisiguukulula ninze yenajja naye ajje ng'anywedde <coughs> aze nga yesibyepolisi alina resources yes naye nteekateeka ah, ah. ngula obukoko bwange neeteeka ne bubiika amagi nga nteeka ku akawunti nze nfunayo wano ensuku e, e, ebitooka ekkumi mm. nga nsimba aga amatokolooza ganaalagawa mm. njakulyako mpaeko mm. ne banna atulaba mukaka sente okyaliyo okyakaga era nkyaweereza ngenda kuweerereza ddala paka nga katonda nzije mu nsi nebaza levrand bakaliwa mukasa nti olwokuba enkwatagana ennungi era tuweereza wamu hmm. tuli bumu abatanakula jo tunatuuka abaliko obulemu ate nga mukama waabwe gwetujja kutuuka ngawwa ah, ah, tewali wesituse naye nga tudda kitegeza mujja kukomawo buli lwoyagala ennimiro ebeera ennungi buli lunaku ogibeeramu mbadde ngera kusaba osibula abatulaba akadde kano kenyi ah, mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nina essanyu lingi olwokuba nga bakyazizaako wano mu akfm ah, nebaza obuweereza bwa akfm nti ddala bagoberera ensonga okuva ku ntandikwa paka ku nkomere yaalyo ah, nkubiriza byonna banamukono mm. nti okubeera obumu kyekijjo tusobozesa okulaba nga tulinnya ku ntiko mukono eddeyo gye yali ku ntikko naye bwe tunaaba nga twerumaaruma wadde pate zonna nsaba wadde pate ya nup oba ya nrm tuleme kwerumaaruma mm. tukolere abantu ekyatuleeta muweereza kukolera bantu abatusindika mu buweereza mm. si kujja kunoonya byaffe nkuya muganda wa mbakubiriza mm. mwena bakansala ba mukono district abamagombola bacheyapasoni buli yo yenna ali mu buweereza bwonna mm. tukolere abantu era nensaba yoweri kaguta museveni mm. afube nnyo okulaba nga puroguramu aziteekamu amaanyi abantu basobole okumuganyulwamu era tuweereze abantu buli yenna ali mu ofiisi oba rdc musomesa musirikale mu ofisi zonna ez'obuweereza nga tuweereza abantu tukole n'amazima n'obwenkanya mukama abankuumire mm. atakumira mpeera mm. tulirabagana olundi olwakatonda n'ensi yange mbebasabe basabasibo ne banyaba badde naffe okuva eri gye tutandikidde okutuuka akadde kano kenyini okubeera nga tugezaako kubeera nti tumaliriza puroguramu eno badde ne kansala w'abaliko obulemu mukono disitulikiti yonna eh, omukulu biriwo lazaalo mu mbeera zonna zonna zonna adde atumenyeramenyamu era abadde bamumbuuza abadde wa yaali luddawa naliko wano wenyininyininyini era ku tv emu ere eh, tukyaza omusajja gwe yamegga mu mbeera zonna nagamba simanyina waali oba ali luddawa oba akkiriddewa musajja akakasiza gyali ali ku ground mbu gyalina okubeera talina kuba muofisi mu ofisi walina kubeerayo bipapula mu mbeera zonna abakulembeze tutwale ekyokulabirako era mbasaba kintu kimu kyekisinga okuba ekikulu nkifunye ku mukulu lazaro nti mu ofisi ekituufu kiri nti wabeere ebipapula nembeere ku ground mumanye ebiruma abantu nobakolera mu mbeera zonna zonna zonna zonna mbeebaza abaza mwenna ababadde naffe mu ngeri emu oba endakyemukola kisinga okuba ekyakabi ate era ekyomutawaana mu ngeri zonna zonna zonna okubeerako ne mutula wano ku tivi mu ngeri zonna abatufollowinga ku social media platform zaffe ez'enjawulo youtube ne facebook kyemukola kisinga okuba ekyakabi ennyo ennyo ennyo amanya Mm, katumba fred bena wanza abadde okwera nti nkwasaganya ekigenda maaso kyonna kyonna kyonna njala okwebaza betukoze nabo okulaba nti puroguramu ene batuukako mu butuufu bwayo nga balina okubeera nti etambula embadde nemusawo munakyalo e, omugezi mu ngeri zonna omwami muzibe mu ngeri emu yabadde akwasaganyiza kamera nga wekiyinzika okubanga kiba locations kyekimu omwami e, edi nakikwasaganya wekiyinzika okuba nga kitambula mu ngeri emu oba endala okutwaliza wamu enyo enyo enyo okulaba nga twambadde nokutala nga tufaanana na buli kimu nga bwe kiri mu ngeri emu oba endala nga bw'osobola okundaba eh, abaddewo nnanyonjolesem programs ziri endala abaddewo okwasaganya byonna okulaba nga ninga bwondaba mu ngeri emu oba endala mu ekyo kyennyininyini nenebaza ne mwanamusi brian edita wange kutematemera ekifaananyi nakireza bulungi era nakikuwa nga bwosobola okubeera nti okiraba mwebale nyo mwebale eddala mbeere bulungi tujja kukwasaganya olunaku oluddako obudde bwe bumu puroguramu yemu mubeere bulungi ate era mweraba